左腿扫踢换步和上步的区别是什么？应该先练哪个？我先斩钉截铁的告诉你，应该先练换步，因为从逻辑上去分析，换步呢它是万能的动作。当对方站在原地，你踢他原地换步，OK；当对方往后退，你前进换步也 OK；当对方往前逼近你，你后退也可以用换步。所以这个是一个特别初级的技术，而且它是万能的，我们先要学它。有人说上步简单，其实我告诉你。 并不是这样的啊，我们要先把换步做会了之后呢，其实教练在教课的时候可以搭配一个组合，把上步就带入出来了。比如说打一个左直右直左腿扫踢的时候，你能明确感觉到啊，如果我用换步的话呢，那蓄力。 是非常足的，但是如果对方后退，你要追击他的时候，左直右直完了，你就借右直拳，这个收回来的时候，右腿往前上一步，踢左腿是非常隐蔽的，所以我们讲它是个高级技术，我们按优先级来讲，它应该放在后面去学习。